Begira zure ingurura, hainbat herrialdetako pertsonak zure iriko kaleetan zehar. Pues sí que ha cambiado este barrio. Solo en mi bloque hay dos familias. Si pude cruzar el Atlántico, esto no puede ser más difícil. Vraiment, mon sudon na Izango te dute lagunik. Bere historia ezagutu nahi nuke. Nola du ordea? mundua zure atarian dago. Datorren azaroak emezortzian, familia gipuzkoarrak eta atzerritarrak maiaren bueltan bilduko dira elkarrekin bazkaltzeko. Aldi berean, gauza bera egiten ariko dira Txekia, Eslovakia, Italia, Ungaria, Malta eta Belgikan. 2000 pertsonatik gora. Izan horietako bat, idatzi infoabildua mugak.org edo deitu bederatzi lau iru, irubi bat sortzi bat bat telefonora. Elkarrekin bizitzeko moduak aurki ditzagun.